درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی و ارزنده انگلیسی مثل خوردن و در این درس عبارت های ضروری برای بیان زمان های مختلف رو با هم بررسی خواهیم کرد و با هم تمرین خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت Yesterday Yesterday Yesterday یعنی دیروز Yesterday Yesterday Last week Last week Last یعنی آخرین week یعنی هفته last week یعنی هفته گذشته last week last week last month last month month یعنی ماه و last همونطور که گفتیم یعنی گذشته یا آخرین last month یعنی ماه گذشته last month last month last year last year last یعنی آخرین همونطور که گفتیم یا گذشته year یعنی سال last year یعنی سال گذشته last year last year a little while ago a little while ago little یعنی کمی while یعنی مدتی در اینجا ago یعنی گذشته a little while ago یعنی کمی قبل کمی قبل که کمی زمان ازش گذشته a little while ago a little while ago an hour ago an hour ago an آرتیکل an وقتی استفاده میشه که حرف اول از کلمه بعدش که قرار بیاد صدادار گفتاری باشه اینجا hour صدادار گفتاریه چون با ا شروع میشه hour یعنی ساعت ago یعنی گذشته an hour ago یعنی یک ساعت قبل یا یک ساعت گذشته an hour ago an hour ago This morning. This morning. This یعنی این morning یعنی صبح. This morning یعنی امروز صبح. This morning. This morning. In the past. In the past in یعنی در the past یعنی گذشته گذشته ای که مشخص داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین از THE استفاده شده in the past یعنی در گذشته in the past in the past a long time ago A long time ago long یعنی طولانی time یعنی زمان ago یعنی گذشته a long time ago یعنی خیلی وقت پیش زمانی که خیلی ازش گذشته a long time ago a long time ago the day before The day before The day یعنی اون روز مشخصی که داریم در موردش صحبت میکنیم Before یعنی گذشته یا قبل The day before یعنی روز گذشته یا به عبارتی یعنی دیروز The day before The day before Recently recently recent یعنی اخیر recently یعنی اخیرا همین اواخر recently recently in 1981 in 1981 این یعنی در داخل 1981 یعنی 1981 این 1981 یعنی در سال 1981 حالا یه سوال من از شما میپرسم شما چه سالی به دنیا اومدید؟ شما به این صورت پاسخ بدید این سال تولدتون در قسمت کامنت همین رو بنویسید این 1981 این 1981 when I was born. When I was born. When یعنی وقتی I was born یعنی من به دنیا آمدم. When I was born یعنی وقتی که من به دنیا آمدم. When I was born. When I was born. one week ago. One week ago. One یعنی یک week یعنی هفته ago یعنی گذشته one week ago یعنی یک هفته قبل one week ago one week ago today today today یعنی امروز به تلفظش دقت بفرمایید دوستان نگفتم today یا today today بین او و ا today یعنی امروز today today this week this week This یعنی این week یعنی هفته This week یعنی همین هفته یا این هفته This week This week This month This month month یعنی ماه this یعنی این یا اشاره به نزدیک this month یعنی این ماه ماه جاری this month this month this year this year This یعنی این یا اشاره به نزدیک year یعنی سال This year یعنی امسال سال جاری This year This year At the moment At the moment at یعنی در the moment یعنی این لحظه ای که داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین از THE استفاده شده moment یعنی لحظه at the moment یعنی در همین لحظه در حال حاضر در لحظه at the moment at the moment now now یعنی اکنون حالا تلفظش رو دقت بفرمایید دوستان نگفتم نو یا نیو یا نه یا هر چیز دیگری now now لبها در انتها حالت بوسه به خودش میگیره چون W now یعنی اکنون now now at this time at this time at یعنی در this یعنی این time یعنی زمان at this time یعنی در این لحظه در این زمان at this time at this time nowadays nowadays nowadays یعنی روزهای کنونی یا این زمانه nowadays روزهایی که درش داریم زندگی میکنیم و سپری میکنیم امیدواریم که روزهاتون سمر داشته باشه و مفید باشه بتونید از زمانتون درست استفاده بکنید nowadays nowadays these days these days these اشاره به نزدیک و جمع یعنی اینها day یعنی روز days یعنی روزها these days یعنی این روزها these days these days right now right now right یعنی در اینجا یعنی دقیق درست now یعنی اکنون right now یعنی همین الان دقیقا همین الان right now right now as we speak as we speak as یعنی در خلال در اینجا معنیش یعنی در خلال we یعنی ما ما کیه شما و ما speak یعنی صحبت کردن دوستان دقت بفرمایید عرض نکردم اسپیک ا نداره اولش speak یعنی صحبت کردن از وی speak یعنی در خلالی که ما داریم صحبت میکنیم در همین هین که ما داریم صحبت میکنیم از we speak as we speak tomorrow tomorrow یعنی فردا Tomorrow. Tomorrow. Next week. next week next یعنی بعدی و week یعنی هفته next week یعنی هفته آینده هفته آتی next week next week. Next month. Next month. month یعنی ماه و next یعنی بعدی. Next month یعنی ماه آینده. ماهی که پیش رو داریم. Next month. Next month. Next year. Next year. year یعنی سال و next یعنی بعدی یا پیش رو. Next year یعنی سال آینده یا سال آتی یا سالی که در پیش رو داریم. امیدواریم که سالهاتون همواره مفید و موثر باشه و از عمرتون درست استفاده بفرمایید. Next year. Next year. In an hour. In an hour. این یعنی در an hour یعنی یک ساعت و همونطور که گفتیم آرتیکل an به این دلیل استفاده شده که حرف اول از کلمه hour در ابتداش صدادار گفتاریه یعنی با ا شروع میشه in an hour یعنی در خلال یک ساعتی که در آینده خواهد آمد در خلال یک ساعت آینده in an hour in an hour soon soon یعنی به زودی soon soon in the near future in the near future future یعنی آینده near یعنی نزدیک in the near future یعنی در آینده نزدیک in the near future in the near future later this evening later this evening later یعنی بعدن this یعنی این اشاره به نزدیک evening یعنی عصر later this evening یعنی بعدن امروز عصر زمان آینده رو داره اشاره میکنه later this evening later this evening in the future in the future in یعنی در future یعنی آینده in the future یعنی در آینده in the future in the future way off in the future way off in the future, way off اینجاز به زمانی داره اشاره میکنه در آینده ولی زمان نامشخصه in the future همونطور که گفتیم یعنی آینده way off in the future یعنی گاهی در آینده یک روزی در آینده مثلا دوست دختر شما خانم شما به شما میگه که فلان چیزو برام میخری بعد شما میگید که way off in the future یک روزی در آینده برات میخرم یا مثلا دوست پسر شما بهتون میگه فلان کارو برام بکن بعد شما میگید way off in the future یک روزی در آینده این کارو خواهم کرد way off in the future way off in the future sometime in the future sometime in the future sometime یعنی گاهی یک روزی in the future یعنی در آینده sometime in the future یعنی گاهی در آینده یا یک روزی که نامشخص در آینده همین عبارت معادل way of in the future sometime in the future sometime in the future The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day یعنی اون روز مشخص. After یعنی بعد از. بعد از کی؟ Tomorrow. فردا. The day after tomorrow یعنی روزی که بعد از فردا میاد. ما در فارسی بهش میگیم پس فردا. ولی در انگلیسی بهش میگن The day after tomorrow. The day after tomorrow روزی که بعد از فردا میاد The day after tomorrow The day after tomorrow Eventually Eventually Eventually یعنی سرانجام در نهایت Eventually Eventually بسیار خوب دوستان آفرین بر شما دمتون گرم که در تمرین ها شرکت کردید و هر عبارت و هر کلمه ای که یاد گرفتید در این درس رو در قسمت کامنت نوشتید و فراموش نکنید که حتما با صدای رسا هم تکرار بکنید و صدای خودتون رو هنگام بیان ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات احتمالی تلفظیتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فراموش نکنید که کانال خودتون کانال انگلیسی مثل خوردن رو subscribe بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بهترین ها رو همراه با سلامتی برای شما و خانواده عزیزتون در هر کجای دنیا که هستید از خداوند منان خواستاریم.